tashakkur xushovoz xonandalar va shu bilan birgalikda bugungi chiroyli davramizga tashrif buyurishgan davramizning shohi malikalari bo'lgan kelin va kuyovlar to'y urur yori do'stlari uchrashgan ayyom ikki dil payvandi tutashgan ayyom eng oliy niyatlar ushalgan ayyom yor bo'lding yor bo'lding yoringning diydoriga to'y do'stlar mana bugun to'y oila deyilgan katta bir baxtga kelini kuyov ila chiqishgan taxtga tarixiy voqea bo'lgandiring ro'y qarang mana bugun to'y muhabbat do'stlikdan tug'ilar asli bugun ikkingiz uchun navbahor fasli bugun baxt to'yingiz misol kechangiz marhabo aziz mehmonlar sizni kutamiz muhabbat osmonida qo'sha yulduz yuz ochar kelin kuyov ustidan Alloh bugun nur sochar baxt quyoshi qo'sha qarib abadiy kulsin yor yor keling do'stlar ikki yoshga baxt tilaymiz yor yor kel ey qish ichra fasli nobahorim niqob oldin yuzingdan ey lolazorim gar bu ishq ichra muhabbat sardoman bo'ldi baxtginang muborak kuyov kelinchak go'ldek nozik qalbingizda go'ldek nozik qalbingizda muhabbat yuz ochibdi sizga Alloh juftlashmoqlik nasibasini sochibdi bu nasiba bu nasiba muqaddasdir mutabbardir ulug'dir uni ulug' tutganlarga baxt eshigini ochibdi shunday ulug' ayyom kunda birlashibdi to'qnashibdi yo'lingiz bugungi baxtu visol oqshom to'yingiz muborak bo'lsin assalomu alaykum uzoq va yaqindan tashrif buyurgan davramiz mehmonlari mana bugun yana qishlog'imiz uzra yor yor sadolari yangramoqda qishlog'imiz to'yxonasida katta to'y katta tantana albatta uning ham asl savukarlari mana shu davramizning to'rini bezab turgan kuyov ukamiz Sohrabjon. hamda kelin singlimiz tursun uyxonlarning baxt va oqshomi munosabati bilan barchamiz mana shu dorgohda jamuljam bo'lganmiz mana bugun qishlog'imizning o'zining halol mehnati bilan el xalqqa tanilib kelgan hurmatli safar tog'amiz hayitov xonadonida katta to'y katta tantana bo'lib o'tmoqda albatta azizlar qadrdonlar mana bugun safar tog'amiz el yurt oldiga dasturxon yozib o'zlarining sevimli farzandlarining baxt visol oqshomini mana shunday davrada o'tkazish uchun mana shu dargohga barcha aziz mehmonlarni taklif qilgan davramiz mehmonlari uzoqdan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar kelingizlar biz hammamiz bir ovozda mana shu davramizning shohu malikalari bo'lgan kuyov ukamiz suhrabjon hamda kelin singlimiz tursunoyxonlarga baxt baxtdan esa toj taxt tilaymiz qolaversa men o'zim nomimdan va mana shu davlatga o'zlarining jozibali tuyg'u bilan tashrif buyurishgan dargohingizda o'zining kamtarin san'atini namoyish qilayotgan Ziyo guruhi san'atkor yigitlari nomidan. Ziyo guruhining badiiy rahbari ukamiz Ziyodullajon Normatov nomidan. Qolaversa mana shu bugungi visol oqshomini, bugungi baxt to'yini bir umrga video kamerada tasvirga tushirayotgan hurmatli Farruh ukamiz nomidan. Qolaversa mana shu dorifga jamuljon bo'lgan barcha aziz mehmonlar nomidan. va hurmatli Safar tog'amiz aytib xonadoniga tashrif buyurishgan barcha aziz mehmonlar nomidan Safar tog'amizni hurmat qilib kelgan mana shu dargohga jamuljon bo'lgan barcha hamqishloqlar nomidan, og'aylar nomidan davramizning shohi malikalar bo'lgan Kuyovkamiz Sohrabjon hamda kelin singlimiz Tursinoyxonlarga baxt, baxtdan izo, toj taxt tilaymiz. Qo'sha qaringizlar, baxtli bo'lingizlar. Baxt, omad sizlarga hamisha hamroh bo'lsin Alloh madadkor bo'lsin kelin singlimiz qo'shni qabadiyo nohiyasidan kelin bo'lib mana bugun safar tog'amizning fayzli xonadoniga kelin bo'lib kelgan kelin singlimiz tursunoyxonning mana shu safar tog'amizning xonadoniga qo'ygan qutlug' qadamingiz muborak bo'lsin qo'sha qaringizlar kelin va kuyovlar baxtli bo'lingizlar baxt omad sizlarga yana bir bor hamroh bo'lsin alloh madadkor bo'lsin davramiz mehmonlari uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar hozir navbatni dargohingizda o'zining kamtarin san'atini namoyish qilayotgan ziyo guruhi san'atkor topshiramiz davraga esa mana shu hayitflarni hurmat qilib kelgan barcha aziz mehmonlarni mana shu davramizga raqsga chorlab qolamiz u yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar marhamat navbat shovoz xonlarga davraga esa kelin va kuyovlarning do'sti deganlarni bolalarcha barcha hamqishloqlarni rahsat chorlaymiz marhamat navbat xushovoz xonalariga aziz kelin kuyovlar yana bir bor sizlarga baxt tilaymiz baxtli bo'lingizlar marhamat o'z joylaringizga o'tirmanglar qo'shiqlarimiz davom etadi marhamat somebody out come Basketball! души Танцевать хочу, танцевать Танцевать хочу, танцевать Танцевать хочу, танцевать Thank you. 亲爱的。